杰伦发了新歌，今天我们要去找杰伦的保镖夏乐。好久不见，哎，夏教练都谁来过咱们这儿啊？最大牌的杰伦呢？杰伦是吧？欧尔泰那种感觉的，玩一玩吧，没没带咱们全套呢。 <laughs> 夏教练是 HBW，我们欧式泰拳的认证教练。还来过谁啊？后来又？刘雨欣来过。刘雨欣，对。 刘星练得还不错，我看视频啊，他协调力还挺好。对，米其林限量版坑家给套上了。还有谁？还有朱正廷，朱正廷，朱正廷，啊，聂小雨，姑娘很漂亮。对，我以为今天他会来呢。我的保镖夏乐在北京创办的 Time House 时间的房子博吉工作室，想学 HBW 欧式泰拳，或者想要学防身啊、拳击啊等等，都可以来支持一下哦。